Зродились ми великої години з пожеж війни, і полум'я вогнів з'єднав нас спів по втраті України, кормив нас днів і злість на ворогів. І ось ми йдемо. Бою життєвому тверді міцні, незламні, як грані, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати, заплата нам, то розкіш боротьби, солодше нам у бою умирає. Ти ні жити в путах, як німі раби. Доволі нам руїни не згоди, не сміє брат, набрати брата йти у бій, під синьо жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий навіть велику правду для усіх єдину, наш гордий клич народові несе. Вітчизні ти будь вірний до загину нам Україна вище понад все веде нас бій, бійців упавших слава для нас закон, найвищий то наказ собор держава вільна й міцна, від по Кавказ, соборна українська держава, вільна й міцна, від й по Кавказ. Отак, от отак ми і боремося в місті Герої Маріуполь.